jugaremos un poco de Zula. pensaba que era el ventilador, pero el ventilador está apagado. Mm, es la computadora. Vamos a poner unas partiditas de Zula. Vamos a una partidita y. Te... el match en equipo. Acá tenemos como 20 con el arma decorada, la otra también. Así que preparado. Y a empezar la guerra que se ven ahora. Uh, en el barco. Está muy peor. Todo este video me van a matar. Toma, toma, toma. en la cabeza. Doble asesinador de cabezas. uy uh, maté a dos seguidas. Oh, cabeza. no tengo a ti, boludo Sí, que Yo soy un como loco, pero... Concha, lo que no puedo apuntar bien. não perguntei, mas por que que não colocaram? Eu perguntei, pessoal. Uh, mira da outra maneira. Não mira. Uh, no, eso no compra, no lo vi, no lo vi. cima tá do... Gracias. espero que les haya gustado el video y bueno, hasta la próxima. Chao.